nga ye n'olugobo olutebino olwa commonwealth amawanga gasukira ddala mumakumi ataano agalina abantu abasukira ddala akawumbi akamu emirioni abawumbi bibiri nga mumirioni nga lukaaga kati mukulu charles ye mukama waffe era naffe mu uganda mwetugwa era emirongooti gyewubira mu makati ga mirongooti ne mu amerika demugeze mu nsi yonna bakungubagidde ennaku zijja kubeera nga kumi dambirira era abaana byamizanyo baki experience nze mbakirabye edda nti mpiira gyonna egyadde ebyabongeze pulimiya gyayongezeddwayo okutuusa nga bamaze okuziika oba nga bamaze okungubaga munaku nga ssatu nga baga ntiwakukite kati enafu zenafu tugende tusambe kiralo nnyo ekya kwini wa bungereza myaka kyenda mukaaga yeomu kuba kyasinze okufuga eggwanga eryo ebbanga eddene myaka nsanvu ngaali mu bukulembeze kati engabo mwana we gwe bagikwasizza charles owokusatu yagenda okukwata engabo eyo wanaofe mu uganda Ah, tumaze dde okulaba ensonga bakaba paalamenti enaku ziwali ekivula e, e, eyo bakiyita nyegenyege tekyayita omutawaana paalamenti ekigudde kiveewo tekibaawo kibeewo tekibaawo amuna gasembye okufunagagamba nti n'obulamu bwa sipiika buli matiga olwonnofu abavunzuga nti kiki ekirwanaganya executive ne legislative yabannaffe ya uganda abateesiteesa abateesa abakozi b'amateeka batabuse na bali abannaabwe bagakolera kakati tuvudde mukulyako akatono kufuuse kusiiba ate era uh, bwetwavuddewo twalabye nene omusango ekenya twava eri nga nolken james yagulimu nnyo nga aguwagira nga eh, eh, uh, yatuwa bwino wano natuwa julizi natuwa evidence yona naye munafe abalamuzi balina kyebalengeddeko nekimu wadde nakamu bagaa nti ah, ebyo tebiddisamu kulonda era omukulu yawangula akalulu awo ebyo tujja kwogerayo naye nga tujja kusooka mpolampola wano era bannauganda mbabuuzaako nze profesa olusimbi puroga mulengera tugenda kulengera mpaka saawa ja kwera munaana ogwaleero mwebale nnyo mwebale okuwuliriza era mukulikeiwe abafiirira tubasaasiddeko nnyo rebeka jingo n'abalala bali mu kkowe eryo tubasaasiddeko nnyo nnyo nnyini ddala naye fe wetuli nja kusookera onalebukeno lucyams abuuze ku bantu wampa sebo profesa walusimbi kitalo nnyo kitalo ddala naye nze nga sinawo okutandika kuteesa hey. Eh. njagala onzikirize mu dakiika emu neizinga emato public concern era abaana ababafiiriddwa okwogera kwaffe kuno neomubaka aluta maguzi mujja kuba mufiiriddwa nnyo mwe mugezeeko mukuŋŋaanire wamu mu bitundu ewali rediyo muwulire obubaka bwaffe bwetugenda okuta ate nga buli mu mateeka ekisookera ddala hmm. profesa warusim tosobola kwenyumiriza mu butuuze bwo nga munnauganda nga tolina weotudde hmm. emyaka asatu musanvu kasooka nrm ejja mu buyinza hmm? abantu ab'ebibanja bali in a big big threat olutamaguzi ageza nnyo okuba endwaeyaleetako eh, etteeka hmm. lye baali bayita land act 2004 hmm. njagala okubaako kyenjogera as a matter of public concern tuyisiza amateeka mangi ku ttaka emirundi mingi owulira profesa hey. Eh. sirabangayo n'omulundi n'ogumu nga pulezidenti oba baministers be babaako kye boogera kuwa ku magezi abantu babibanja kye bandibadde bakola wabula bavumirira buvumirizi bananyini ttaka naye ngaabantu babagobaganya enkya neggulutewali kikutuka nolwekyo njagala ekikutuka kibeerebwe kiti ate nga kikulu nnyo owulira sebo eh, abantu buli omu awulira ngaali ku ttaka lyomuntu eh. ne bwobeera omu wekka ngaoli wakibanja sala amagezi oyogere nanyini ttaka mukanye hmm. osasule obusuulo buli mwaka kuba bwoba nga osasula obusuulo ojja kuba ofunye security of tenure ku kibanja kyolina kakati ekiri mu diiro kiri nti mm. baminisita ba museveni nabo ba dr mayanja bempulira eh, hmm? eh, bempulira eh. teri n'omu gwowulira ngaagamba bannange nno musasule obusuulu nedda baagala ba investors baabwe aba china babaleete basange abantu ku bibanja mm. nga tibalina security of tenure si bwe busuulubabagule nga bagule ensujju olwekyo hey. njagala okuwa amagezi nti buli muntu yenna ali waali ng'ali ku kibanja kya muntu mubeere babiri mubeere basatu mulabe landlord mube nga mukkaanya ku kusasula obusuulu musobole okufuna security of tenia ku kitundu kye mulimu otherwise teri minisita wa museveni yadde ye museveni yennyini ajja kugamba nti musasule obusuulu simuwulirangako ate ngaobusuulu buli mu mateeka ye security esooka nga bwolowooza ku kyokwegula ne bw'oba tuweeguze oli protected under the law article bibiri asatu musanvu akawayira ak'omwenda n'ak'omunaana olwekyokwekulamusa kwange webale nnyo oyo ne lukyambuzi omuliro wali mu nyumba wano ensonga tugenda zitabangalo ayazze edda yakedde edda nontamaguzi katono ye yasuze wa nontamaguzi ye mwana wa munju olumu ajwa yayalawa n'obuliri yayaniriza abagenyi naye nga bentubaniriza ono mumanyi olasa kibira nga omumanyi olisematikbono bonna bono bamanyi eh, kati buuza ku bantu basibale ngena gamba oyanirize naye bano bonna bajjakodda wano tewali mugenyi wano eh, sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza nsooka okubuuza kuba nsindika mu palamenti abantu besemutomba balamusizaako nnyo abeekapeeka nakaseke kasaŋombe mbeebaza abali mu kukola enkuba etonnya ndooza era nammwe bwemuyitako ennaku zino kampulutamaguzi nze mu biseera ebyenkuba tewaba lugambo lwa byabufuzi era nkubuulirawo nega emboozi z'ebyobufuzi lindako weegayiridde nnyo nga sizoni etandise okukwaza eh. tumaze okusiga so bakubira omulanga abantu baffe naddala abali wano mu buganda tukole mwekalakasize munimiro nga musiga ensigo ez'enjawulo amatooke muwogo olumonde ekituluma nnyo ensi eyayitibwanga pal of africa ba pal of africa tekyava mu uganda nayekyava mu buganda okuba nti kati naffe tufaanana n'abekkalamojja na tulina kulinda kawunga eh, n'ajoga n'agamba mubawe ettampeko z'ebijanjalo bbiri ezaisajja ekkulu eririna ebirevu nga ah, nkugambe eh. ati nze ndi mubaka nkuwulira ekiriwo bobeera kampalaajoga n'alaba essajja ekkulu nga lirutamaguza eri ebirevu neririnda eh. kugombolola ttampeko z'ebijanjalo bbiri <laughs> olumu n'akawunga ate nemutafunaolwekyo ttaano owaawo oyo owo yabadde wekalamojja ndowooza oyo yabadde ne muganda we yamuleetedde <laughs> naye sebo eh. sebo nze nkubira abantu baffe omulanga tukole at least security etandikibwako mu nsi yonna si yene yemmundu etandikibwakoyammere nze nali nkola mu kitongole kya un kyebatusomesa the first security kabe musirikale ng'oli ku lutabaalo we baba banaabawangula kyebasooka okukola kuggalawo supply ya mmere ovaayo nekitanka kyo ngaowanise ovaayo nakamundu ko ngaowanise so mbakubira omulanga tukole njagala kusaba abaekitongole ekyainula tuli bubi nnyo nga nakaseke ekkubo lyaffe lino eryewo obulenzi kasa ngombe na kaseke kapeka binyo nyo nyo nyo nyo abayi nwamba kubira omulanga ekubo lino eriva ekalule semyungu bowachi bati kalagala paka kiwoko nalyo binyo nyo abayi nwa mtu yambe ne kubo lino erigena mu factory za salimu saloba mu industrial park zena e, e, mpeke e. matuga semuto kapeka maliteekamu amakubo ago gonna genjogedde asatu gayiwekoasiddungi si dungi binyo ate mukama waayo ennaku zino bamubikaabika kati <laughs> kati kimanyiaizebo nze njogeddekoekyendabaiisebisenaye <laughs> ah, emiwulire okwatita sebo <laughs> naye sebo njogedde eh. oba omukungu gyoli oli mulamu sebo tugambekonze mubakawe ugambye oba omukungu gyoli sebo ngaoli mulamu sebosebo kensembyayo eh. <laughs> ah, mu dakiika tewera sebo mukama wange njagala kusaasirako mikwano gyange abafiiriddwa Ah, njagala kusasirako omukulu zaviga mukwano gwange semuto wangambye mukadde oyafudde ne bamuziika esekanyonyi naye ennaku zino mbadde ndi kunankanyo n'okusaba bannayuganda bassebo ne banyabo uh, mu palamenti ya uganda najano profesa nga nkyaziza nembagamba nti uganda batubanja 79 trillions hey, eh, yes. uh, ah, kakati batuwandiise mbu buli munansi bakubanja emitwalo kinana eh, nali mu lubuto bakubanja ali mu lubuto atanazaaliwa nti eh, nawe obeeranolwekyo sebo bino si byange somo ne kumawulire nakuleetera luli omanyikanzijja wano mbabbirako ebimu betuba nabyo mu ripooti zaffe zakalu netubagamba batubanja 79 trillions tubuza mwami museveni sente zino ngati zireflected ku ground hey. kakati bino bwetujjano netubyogera fe olwokuba mumanyi tuli bakapalamulowoza twogera byabufuzi naye kati n'amawulire ago sebugasomeekaolwaleero gakulage era twongera okubuuza mwami museveni sente zino trillion nsanvu nomwenda nga teziri reflected ku infrastructure eriwo kubanga tusobola kugamba nti batubanja 79 trillions ng'olwaleero n'abakozi tebakyafuna musaala mbadde n'abakozi bewaffe nakaseke sebo yadde nzeabakozi benakaseke omwezi gw'omusanvu tebaafuna omusaala ne babagamba bajja gubawamu okitobba ogwaleero ogwaleero ono ono sebutemba yaugajulayi julay abe nakaseke ku disitulikiti bafuna abakozi bonna abangatti nkubuulira kyembadde nkugamba tituli bubi wakati abakulu nga bali mu kwejalabya okuwa bagalofrendi baabwe nosanga omukulu alina galofrendi wemoka ezimwerekera ziringa munana mutabani munana muwala munana ngamba abakulu abatufuga hey. Eh. nawusigalani ne, ne nemoka ezimwerekera mukimanye ti banansi bali ugambye waffe nakaseke ku disitulikiti omusala gwa julayi mye tebagufuna bagaba bajja gufuna mu october september kati guno gwa september kuba gwafulumye babawaddeko kuota kuota nibagaba jjaba mu october eh, nkisabye ngomubaka wa parliament gavumenti efeeyo nnyo okulaba ku bantu nga bafuna emisaala okwejalabya kukenderere ddala okwejalabya okuliwo abakulu kwe mutaddewo kukenderere ddala kuba abantu baffe gye tuyita mu byalo bali siba enakaseke bokka bakama bange mu eh, abali wano eh. Eh, naye eggwanga lyonna abantu bali bubi nnyo omu bwafuna ekyeggulo ekyemisana olumu takifuna afuna ekyemisana takifuna se bonna eyanziza nnyo omukisa guno gwotaddeettuntu ah, ah, lyalera nsanyusa okulaba abantu abuuza ekwe okuba okubaanirizibaanirizibaanirizya ku eh. dokita sematiko bwe eh. babbako obululu bwe eh. <laughs> tokera birango ai sebo akosika byako vetukaita kakwakulizo ah, nokwaniriza sentebe rosi 5 mukulera sito kibirango kunonyezzaako nnyo sebo tukole kubo ino eriva erugogo okutuuka eyoera tewekanga sebo mukama yinga onsanze mu ofiisi yo ngaakulinzeeko tukole kubo eriva erugogo paka eri e- e- ku muvule ekasana sebo oh. ensanyusa okulaba mukulu kibirango sentebwerosifaibuwaekitibwa <laughs> ate omwana omukulu womulujja lwa eh, eh, eh, ah, bitiekitibwa lukyamulwana wange bwe twatesanga mu palament hmm. ah, nebaza management eya biti eyokusobola okutukyaza ate n'abawuliriza abekumira ku mukutu guno timbalamusiza nnyo nsookera ddala okuyozaayoza ah, mp wange owa mutyana municipality wekitiibwa zaake embaga e, yasoboddekyabaddeawo ah, olaba mukabira mubikiri naye kyabadde eh, kyabadde kifufutwabadde kifufu wamuli bakiyita kifufu eh, kyabadde kiritirivu <laughs> eh. era naawe ekyokulabirako eri abavubuka bonna nti ah, omusajja wobuvunanyizibwa aba n'omukyala ate ngaomukyala mukazi ah, ekyo kizaamu amaanyi era abanamityana bonna naaba bazze okutusanyukirako bamps babadde bangi mm. Ah, tubibaza era nentuse okusasira kwange eri abo bafunye ebizibu nga waliwo omusumba waffe e, yafudde enakwaya ate ne mukwano gwange kato mukikando naye afiiriddwa mwana ate ne maama wange manyangwa naye yafiiriddwa mwanyinaze kale abo mukama abagumye naye nga tuli fenna bumu nyongera kusaba balimi bange abamajaani nti enkuba nga bwetonyi bafube nnyo okukoola era twataddewo ekibiina ekyabalimba amajani uganda yonna emityanangi ngalaba awe watolumunyonyi weyagwawo emajani wegatandikirawokaweefube okulaba nti tuyita mubakulu balutamaguzi okulobinga gavumenti basobole okutuwa ku bijimusa ebigulikako kubaamajani bwototeekamu bijimusa tegavaayo tegavaayo ebbeeyi ebambi nnyo ne kolite <coughs> era olabafe mumbaasa ku nsi wano ezirimu amajani hmm. rwanda uganda tanzania ffe tusinga okutunda ebbeeyi ya wansi ate nga bannaffe abeerwanda batunda dola 2 nesente eh, nsanmulimi munange dr sematiko nalebo dr sematiko mulimi munange kubuulirako wegendereze nnyo ebigimusa Eh, naddala ebyabasajja bano byebagaba buwulirako bubuliianti okujjako ngaweekubizijja nze baali babimpadde nkubuulira nga mulimi munaawebalutamaguo weegendereze nnyo ebigimusa byabasajja bano byebagaba eh. nze baali bampaddeko emmotoka bbiri ez'ebigimusa eh. naye nga mmaze okufuna inside information obiteeka mu mwanyi ebigimusa byabano abasajja bwe bakuwa woobiteeka hmm. emmereyo yonna erina okufa webalinyo kubulijako nga mulimi munange kyekuume kyaman kibirango abantu babuuzeeko obudde tumukwano gwae profesa neyanziza nnyo bassebo ne bannyabo bannayuganda ate okusinga dda abannaluweero gyendi nga sentebe wa rc 5 ndi musanyufu okubanga muwuliriza leedi eno njagala okubebaza emirimu gyemukola nsaasira abo abafunye ebizibu ebitali bimu nsanze bakama bange bano balina obugambo webayogedde ate botobwogerakokatira eh, kati wabaddewo nga honorable tams bwayogedde ku kyabusuulu eh. kikulu njagadde memba palament ono naye akitegeere obusuulu abantu babuganye obutwala ekigendere kubanga okisooka bwali butono mumanyi guli mutwalo eh, nekumi etaano tife nga zidisitulikitwe tuseetinga sente kati nze njagala okuwa ekyokulabirako nti mu luweero bwemuba mu tawuni mitwalo ebiri omwaka oba atuteyika namba ezo zowa waliwo nawala bayinza okuba bawa 15 eh. ate nga tebawadde kigere obusuulu obnebwobanga olina kibanja kyayika kumi wenkanakana alina kaproti akataano yes so bali abettaka newabanga tebagala butwala naye ki kyetwagala okwogera waliwo endowooza eriwo ate nga ntufu nawuliako ne purezidenti nga naye mm. kati yagitegeera mm. tiwebabanga landlord aganye okutwala obusuulu okola ki abantu badde balowooza ate nga kyekituufu nti bugende kugombolola ono bwaba nga landlod kibi aganye okukwata obusuulu obwo wewandise kugonga nolwokuba tekinaba mu mateeka malambulukufu era omuntu ayinza okutwala nti wawaaki busuulu oh, eh. so waalibaddewo amendiment eyamangu naleba eh, lutamaguzi nammwe mwenna abali mu palamenti amendiment eyo ejje mangu ti omuntu bwabanga aganye okuwa obusuulu mugende kuggombolola mwewandise nawulyako pulezident naye nga akogeddeko eh. naye ekintu okyogere bwoba ogerebwa nga tekiri mu mateeka kubanga njogera nga munnamateeka information katono nnyo webale yes, nnyo omukulu kibirango eh. kubeera concern ne point yange mm. ekyokukola era ekisingira ddala okubeera legitimate kyekya abatuuze abawa obusuulu okutuula ne landlord nebakkanya ku sente ezo zobusuulukendagadde okuyamba kaliwendi ku ground eh. nti balandiload abamu tebalabikirako ddala bekweka ate nebwajja kuba takkiriza mutwalo guno mutwalo ebiri ekaliye consant gye twagala okugamba bonna bekukikumi ojja kusanga nga abasabye obusulu bayinzana kuba babiri kaka tuli mu situation nti oli aganye okwata obusulu okolaki ajja kwebulankanya emyaka esatu giwegiwgambe tewadde busfenna fenna bannauganda tusukiremu okaka gavumenti ekyo nkitegedde nnyo ssebo naye ngaekyokukola ku bitundu ebirimu bannanyini balandi loads ekyokutuula nabantu abebibanja mm. nebakkanya ebitundu bingi bikikozekyayogera kituufu waliwo abantu baffekino kyattaka nnyo njagala nkiretenga sente baali mu kintu eh, kyennyini eh, eh. ate ndi nalooya abantu bano bwe balagajjala nnyo kituufu n'omusala ngaomubuuza tiya landiroadwoyani nga tamanyi njagala bana uganda bakiteke olutula ku kibanja hey. Eh. tandikira wo kubuze taka ino lili plot ki olumusi kyangu yes. nefuna amagezi no plot 5 ani land road uh -huh. olumu bachuka ne batundire ne kampala ogeno kulaba mbadde mmanyi kibira ngo ngaba manyina bama abamu balowooza nti eya eh, fed dance nali manyi kibira so kibira yakafa yafana abazuku nomuzuku kati yaliko ah. so bana uganda hmm. olutegera kati ku kibanja olwalo manyi alino lya kabaka lino ndikulizi lino ndikuki ate onoonye grandlondiwo era omufukamirire nyo naye bwagaana eh. kati awo wali point tutwalawo obusuuawandika eh, ah, omukono ku nsonga yakati ono eh. mukulu kibirango balooya mutukoze bubi nnyo ku byettaka abasinga obubbi mu byettaka balooya ddala babba nnyo abantu b'omubyalo baloya mmwe mulisinza okuvaako emyo sigamba gwe <laughs> naye akabinja k'abalooya obasanga eyo mu kyalo eyo ngaatnanka naye kye mbadde njagala okugamba hmm. naawe mukulu olukyamuzi omutwalo si excuse yakusengula bantu nti eh. omutwalo mutono nnyo eh. omutwalo gwateekebwawo nga bondi oba akagatta wetaka n'owekibanja so si byanfuna nti ono alina kima kikuya mayiro ezirageya kubanga wano etteeka ligamba ne kanso kibirangu kyenyagala omugamba etteeka ligamba ne bwobanga oguza ettaka okulya abantu osikira buvunanyizibwa bwoyo abadde nyino sikujja bino abafere be bajja mbukimanyi nze landiroodi olina yiika ttaano nkuwaako bbiri nkuwaako emu kati ekizibu kyokugonjola ettaka kino nze mbadde minisita w'ettaka mu palamenti eh. era oyinza n'okuloza mu eh, byembaddenga nsinga ne minisita oli atampita oba kisiikirize obaakawererwa <laughs> naye ekintu kyetwazuula mu ttaka lino ekisooka abakungu abali mu gavumenti muno be baliidingibwa okubba ettaka they are the leaders abasinga mumanyiibaloya si baloya abakulu abafuga eggwanga lye abasinga abali mubifo byobukulembeze abasinga the were landless tebalinayo yaddekati balina okukozesa omuwaatu ogwo bo benyini gwe bateekawo ne beefuula nti bakuyamba <clears throat> ne bateekawo amateeka enakyosense kuba kati waliwo omukulu omu gwe yavudde mu state house eyo ng'ayagala kuyamba abasteta house mumpu muredi eno mujulira nnyo ngayagala kuyamba kuba bagoba kutaka ngoli bagala kumubako uh, yikaze lukaga mm. ne kati abasteta house nga bamugamba tugabanira wakati okuyamba eh! ne wulirija bino mbikuga kubanga na wulide ko alingo kabako kucheta mukasonda wali ebali <coughs> bali nga tetuna yanga to bilese nga eh, tetuna yingira kakati nga bamugamba kuiko lukaga fe tugenda kuleta amaje ne tutwala ko yika bisatu nga tuleete amagye kati bwotabawa ate nga badde ewooli abawakogwe eh, nga bakusanyawo nebooba oliwo ligale kakati twagala kusa abakulu mu gavumenti kubanga ekyettaka nemwe munakitusaba nga palamenti nti tukole amendments there are enough laws that can govern land management amateeka galiwo gamala naye ekiriwo kakati tulina ekooti z'abalamuzi abaafuuka abafere waliwo omulamuzi eyo sebo yali ataputira omukadde nga amuwasimanyo ebye poland nga byamutaputira emanagement yettaka e poland <laughs> kumpi kyagala ogiwa topiknjagalampemundi musenta yabantu ababonabonera mutaluwero kumpi kati gebayesinzebakati ettaka lino lino bwe liweddemu wakisa owaabantu bonna bali muluwero era singa oyita ewaffe ku lwokubiri ku disitulikiti abantu abazze ewa rdc naafe aba mu maofiisi weewunya nolaba akatale nobasaasira njagala okutegeeza nga onalutamaguzi wagambe eh. ntera okubuulya bantu bange temwesiga ku ttaka muntu n'omu okuviira ddala ku muganda wo bano bemulowooza nti ba state house eh. abantu abamasikaledi nti bava mu state house bayitirivu nnyo era kyova olaba nti tulabula abantu bo bennyini bamanye amateeka naye oyinza okulowooza nti ndaze wa rdc olwaliwo buli muntu akwata ku ttaka kyasooka okubuuza nkompaakoekintu ekyo nzena kirese chairman profesa zenalese isu kangi concludingmumpeemu edakiika ngenda kwawe edakiika emwemu nkonkludinge eh. ku kyettaka uh, um, lyoesta amazi katugende wambalaze nja okusembayo zenalese isu zensembayokakati nze isu yange eh. mbadde nga nzijano buli wenzijano mutera okumpulira ntandikana ku kyattaka kubanga tukimanyine mu paalamenti am famous because of land okuyamba ku bantu eh. n'abantu baffe eyo gye tulaga naye nasooka nembagamba nenjigaba eh, eh. kuba tukimanyi abantu baffe bangi babonaabona mu byalo nagenda ewa rdc rdc nga naye yekubaana n'abafere nagenda ewa dpc nga naye yekubaana n'abafere nagenda ewa oc naye nga bamuliisa olumu ne basentebe belusiwanu webalonda abamu bwe bataba bajeka baba bayaaye nolumu ntera okukambuwalako nze abankubira esimu ekiro nsooka kubuuza sentebe wamu owelusiwanu kubanga fe twakayana ne mwami museveni nga okulonda kugenda okuba okwaba yelusiwanu nti teri kusimba mugongo kekiri mugundi mumateeka naye najjukira nti wa museveni yali atuteereddewo akatego nti abantu mwe mulonde abantu bamwe nga musimbye mugongo eoleme kukaaba nti ateze lutamaguzi kubanga abantu baffe mukulonda bagwamu nnyo nosanga omusajja omukulu nga aweddemu lwa 15 naleka okulonda omuntu ow'embavu n'alonda oli nenze kyembadde njagala okukugamba kukyettaka kuba nawulidde eh, eh, okaaba mukasongoli eh, ng'oyingira <laughs> ekisooka bwogula ettaka tekikkirizibwa ggula ttaka kuli bantu naye olwokuba nti bannaffe abamu balina ssente tebalinawo baziteeka bano tunyagulula bumbi n'ogula ettaka okuli abantu oba ekyalo oba osikidde buvunanyizibwa bwoyo nnyini ttaka oba okukuŋŋaanya obusuulu ate obutawa busuulu okubanga busuulu tomuwadde tekiweesa beetu ng'ono abadde tawa busuulu wateeka okubaawo ensonga lwaki abadde tawa busuulu kati njagala kukuwa ekyokulabirako balandiroodi abamu tebalabika ettaka erimu liriko e- enkayana eh. kati bwewabeerawo ngaoli abadde tawa busuulu tewabeerawo justification ejja kugobesa muntu ku kibanja omutwalo guno abantu gwe basinga okwekwasa hmm. nti simanyi omutwalo mutononyo waliwane omutwalo tegwaleetebwa lwa magoba gwaleetebwa kuteekawo nkolagana wakati w'owekibanja n'owettaka okulaga nti waliwo enkolagana eh. so si bino nti ate gundi alina wanene tatuwa wanene n'abantu bemusuubira kubanga bwe mbanguze nali sebo njagala kuleeta noyosonalebosimo twali tuleese ebbago lyaffe nti omuntu bw'aba aguze ekibanja kye ate tewali nsonga lwaki mba mpaala ejo ezeewa namba bbiri nguze yavu bout kati wogule motoka nga gwe profesa yes. oguze mercedes benzio yes. ate lwaki obeerako alegense yandimunone nga looyaadinazenga kiyama naye waliwo mbyo tayinza kuwabya bantu njagala okutegeeza bannauganda bonna mm. tuyinza okuwoza n'okola fayiro n'ebigambo biyitirivu naye ngaew'omulamuzi ajja kukwagaza sentensi emu oba one statement hey. wawe obusuulu ne bwoligenda mu supreme court yeah. ne basazaamu kino kati kyenjagala okukukaatiriza abantu baffe babeere bagonvu ku buki kuwa obusuulu era kino profesa kubanga kinnuma nga looya nyina kuba ebintu ambawo ebintu nga bisatu ze mmalirize kino waliwo omuntu w'omusanga ne bakubuuza statement emu bwe watunda ettaka lino muli bafumbo mukyala we yateekako omukono nedda bwaba tiyateekako mukono nebwowooza ebintu ebyenkana bwe biti wawe kye bakubuuza watunda ettaka lino eryakitaawo abamu batunda kati nga babeneficiaries ah, eh. kati yafuna letters of administration mm. kakati oyo nakuwangula ogenda nosanga mwe mulina omusika muli baana kikumi naye omu nabayita ebbali nafuna letters of administration mm. oyo nabeera nga koti gwekolaki so tulina okusomesa abantu baffe bewale obuntu obutono obwo obadde nolyaguza ettakaenga bwenagambe kubanga mpulidde eh, eh. alumbyeko ne baloya eh. nange kyenjagala okugamba abantu begendereze tulina abantu abamasikaledinga nga baloya olumu ah, ah, ah, professor ekigambo kye ettaka kikulu nnyo naye etteeka eryali lyafuluma erya 28 lyalimu obuwayiro bungi obwali badde buyamba abantu naye gavumenti yennyini nebulemesa kati bweoyogera ekyabusuulu kyali kiga nti district land board zinaasetinganga busuulu okusinzira ku district yes. gavumenti yeah. yalemwa okuzifasitatinga okuzisobozesa okutukolakubanga nebwoga nti busuulu omutwale ku, ku, ku district hey. otwaleyo busuulu ki ateeka okubanga yasalibwa kubanga e- e- okwalowoli omutwalo omukadde gwe tumanyi ah, ah, eh. buli kibanja buli ttaka lyalina okuba ne busuulu waabwo okusinziira bwali oba kiri ku kkubo oba kiri mu tawuni oba liri kamanso obaoli alimirako byammere yakulyayadde yabikola naye gavumenti netegiwa kifaiaha nakuzitongoza kati ne tribune zaali zirina okubeerawo nazo ne bagaano ziteekawo nga bigenderere nti bwogenda okudduka tolina gyoddukira kuba n'omulamuzi bweotuukayo ayinza okubuuza webe obusuulu gwe mwakkiriziganyako mumeka nga tozimanyi kati ne ku disitulikiti gyogamba eh, chairman gyagamba nti twali zitutte ku disitulikiti oba tuziteekeyo oba muland office otwalayo mumeka kati ebyo byonna bwe bamala obbira emmesa kati omuntu n'abeerawo nti addukira wa rdc rdc nga naye bamutunuddemu dda aba ba state house nabo bawulidde nabo kizibu kiri awo mm-hmm. waliwo ne chance y'omuntu okufuna mu mateeka gaffe certificate of occupancy nti kati undikunokutaayo naye eringa kyapa mu mateeka gyeri naye teri ayagala kugigaba certificate owo kipanse eraga nti olina ekibanja ku ttaka lyagundi ne certificate eyo mu mateeka gyeriabantu gye bali abagirinakuko waliyo nomutandisa omusomo gwokusomesa abantu ne onarebo nambozo eh. naye era bali mu bukulembeze ne bakolaki nti abantu agenda kubeera ne dyo ettaka eh, eh, liberako dual ownership eh. owekyapa akirina nonoatecertificate akirina naye nga certificate ne bank ogenda neweebolerako okusinga endagaano ate ngaolina n'okumanya obunene bw'ekibanja kiamaani agambye abantu abasinga bagenda atwale busuulu bamubuuze ekibanja kyo kyenkanawa kiva ku muvule ah. ekikoma ku bisagazi gundi kati nebibanja abantu tebamanyikyosasulinaokumanya obunene bwakyo waba ogamba nti busuulu owaffe namutamba ne busuulu owesekanyonyi wanjawulo muyinza okukkiriziganya nti kale buli yiika sente bweziti naye nga teri amanyi bunene bwakibanja kye kati anaawa sente meka oh. olwekyo tulina okubeera nti abantu bayambibwa okumanya obunene bwebibanja nobusobozi nayo nga certificate of occupancywandibadde mm. tuzifunanze singa mbadde nesente dr sematico nandimuwadde ekirabo etteeka lyayogerako lyali 2004 eryaleetebwa kenny lukyamuzi pulezidenti yennyini n'asooka alisimbira ekuuli nelidda nga sekandi ye sipiika eh. nelikomawo sekandi nagamba noonya abapunta bo abagenda okudibeti nga baliwagire nelikomawo neddamu netuwangula eh? eh? mm. olwo automatikaly under article 91 lifuuka tteeka oba nebabatataddeko exact ekyoyogera kenny lukyamuzi yaleeta amendment eyo era nga etteeka eryo lyayita kyebakola aba gavumenti olwokuba nti president yali talyagala eh. nebalisimbira ekuuli nebalima sente tribunals tezikola district land boards tezikola ebyo ebibeera lidananti okutuusa webaleeta eddala erya 2010 eririwo kakati ekyokukola eh, eh, in final concern is mwenga gavumenti bampuliriza mm. mwalemesa etteeka ery'obusuulu okukola teri muminisita gwempulira ngaagamba abantu mukitundu kyabaye musasula obusuulu musobole okufuna security of tenya nga looya munange bwayogedde eh. okitegedde ensonga bagikola lwaki deri baletere okulaba nti webaleeta abakyalina baabwe n'abainvestors baabwe eh. basange abantu abo nga tebawa busuulu nolwekyo tebalina security of tenya babagulanga nsogasoga olwekyo mpa amagezi nga mba waggulu eh. nti buli awuliriza ababaka abantu aboogedde mu panel discussion yolwaleero atwale kyetugambye kyetulekomeninze mugezeeko okulaba landiroodi wonna waali mube nga mukanya naye wobusuulu buli mwaka musobole okukomandinga security of tenya ne bwe baba batutte mu court yof defense webale nnyo webalire onarable ken kyamusitembani ettaka nga lya amaanyi nga likutaka azigizi naba limanyi litawanya nzenzeka ensi yonna eri mu kaseera kakazigizi onarable lukyamuzi tutamaguzi we tugenda okutandikira naye twogere kukatono nnyo ku uh, queen elizabeth mugenzi katono eh, lwaki oga nti katono <laughs> kikikulu nnyo badde nsaba eh, mukulu tamaguzi bwaba nga akkiriza eh. ntandike ku kintu ekyo <laughs> bwabakkiriza eh, eh, eh, ah, sikawezaako dakiika <laughs> obubbi obuliwo obwettaka mu ggwanga buteeketeeke hmm. bupange ah, naddala mwe bannaffe abali mu katokolido mubende nakaseke nakasongola luwero katokolido babategeeza ati eh, eh. eh. omuli ente katokolido bagiitamukitundu omuli ente mtowulranga luwero twayangoluwero twayangokati mukatokolido abantu bangi mu bitundu ebyo bakaabanye era twali badde tugezaako nnyo okufuna bero ba rdcs abali ku mulamwa obuzibu bwetulina rdc betusinga abali ku mulamwa batono nnyo naddala mu bitundu ebyo bekobaana n'ababbi naye nga kyetwagala okugamba abantu baffe tewali nsonga etteeka teriteeka likukkiriza kukaka bantu kwegula hmm. teriyo tteeka likaka bantu kwegula kubanga abasajja bava eno olw'essente nyingi ze balina n'abalala kampala aganye oli bwamanya nti kampala aganye kaye eh, tulina ekyapa tukirire nakaseke eyo abantu baayo tujja kubbajja kuvaawo eh, ngaatandika okujja mbukimanyi olinayika bwezi nkusalyako bwezi obwo buba bubbi mm. okusala ku bibanja buba bubbi teri teeka likugamba mbulutamaguzi walinayiika kumi omusalireko bwezi okujjako etteeka ligamba ng'oyagala okufuna ekyapa gwegwali ku kibanja ngaokanyiza n'ogamba nti valu yesente egenda kwenkanamu n'ekitundu ekyo bagenda okusala yes. akuwe asaleko akuwe ekyapa naye abafeera abasinga eyo olw'okuba abantu baffe bambinga embeera nga bwe mulaba eriwo bamusalako ate n'ekyapa n'atakifuna ono omufere n'atunda n'agenda tewali teeka ate nakino ffe nga palamenti twali tusaba naye olwokuba nti n'abakulu abali mu gavumenti be bamu kubasinga obubbi bw'ettaka hmm. nalabye wano nze nasoose okuleeta alipoota nze sibeera mu bitundu byeno buyikwe eh. naye eh, bandeetedde alipoota mu kakiiko kange ekibira mabira bakitunda yiikaz 1 2 acres omunene ali mu gavumenti se bwe yakitunda bali wali batema emiti ekiro nemisana ekibira mabira mabira nakyo forest kati ngaate nalabye minisita ono era yamponye mukulu kasajja nga ze mukakiikoasi kulwana eh. okumubuulira amazi eh, ngaagamba nti bannansi bonna bagobwebwe mu ntobazi nti naye baforenas bye batuuma bainvesita eh. kuba wano buli muntu osobola okwetuuma invesita kasitobeera mweru weyita invesita <laughs> mbu bainvesita mbu bo bawubisibwa okuteeka wanki munansi yeyawubisibwa ate ne bajja n'obutali buntu bulamu nasanga emmere y'omuntu mufe tuli bannema emmere ekuze n'ogisawa n'omubuze gwe tusobola kukozesa gye bayita common sense gyeno emmere ekuze mumuweeyo akaseera mumugee nti owairutamaguzi wasimba wano mu bumenyi bw'amateeka naye tukuwadde ebbanga emmere yo nga bwekuze gijjeemu n'olaba abanaku nga basaawa emmere y'abanaku nga bwekalakasa mbu gavumenti ebatume n'olwekyo sebo ekintu kyettaka kino tusaba abakulu abali mu gavumenti sikya kugonjoolwa kati mangu eh. nga mwe bwe mukisuubira itis a very very big issue kuba buli gwotuukako bamusengula eyo nasanga abantu emitwalo omukaaga ekiryandongo babasengula yes ngaban waliwo omunene wano mu gavumenti alina liwoteeri ddene lyagala okuteekayo eyo hey. naye nga buli gye balaga teryabayamba ne bayita ewaloya n'abayita eno bwati ne bagendewo omulamuzi n'abayita enowa tulina n'abalamuzi nga emisango gy'ettaka baagaana okugiwoza nga giriyo emyaka nga munaana nga giri eyo gitudde naye ngaomulamuzi akimanyi kiki ekyokkola naye nga tasobola kugisa n'olwekyo sebukamange olwokuba nti ekwomu kuba vikitimuzi b'ettaka saagala naawe nawe obonebone nyo sebo njagala tojamba abantu bafeakuwa esimu yawe <laughs> naye kino ekyokutwala busuulu ku ggombolola singa munoonya gwe mumwanga talabise nekugombola bwoba nga owegombola tamukutte hey. at least gende wala dc ofune ebbaluwa nti mbadde endeese busuulu naye owookumuwa simulaba yeah. nga at least ng'olina ekyo ekiraga ekiwandiika ekinti oyagala okuwa obusuulu eh. kuba tukimanyi abamu balandiroodi yebuzaabuza ng'olugira mbw akomewo agambe embu banisibamanyi abali ku ttaka hey. Eh. nomubuuza ti ono omuyita katiko nti yameze bumezi nti asibamanyi abo abali ku ttaka nga bakozesa oluferefero olwo okusobola okugoba abantu baffe naye nga nze kyensaba gavumenti fena tukwataganire wamu si ffeffeka ababaka ba parliament n'abantu zetuyita local governments kubanga obuzibu bubeereeyo ku local governments wansi eyo mwali badde temujja naffe eri babaka ba parliament ne bwe tukwatagana parliament nekwatagana local government local government nekwatagana ne parliament ne tunoonya solution ku kizibu ekyo ekiriwo ekyokugoba abantu ku ttaka kijja kusobola okuyamba abanansi mu bitundu ebyegwangamaguzi ye champion w'ettaka wano abadde ayimba ebintu by'ettaka nnyo nnyo era bw'omugamba nti abyogerere n'omwaka tuguma ateche bo twaita ne kaihulo oyo golaba eh. era kaihulo yanswazakaihulo yanswayes nga mukulu eh. akakiiko kano kebatekawo akaba mugemeire eh. akapresident museveni keyatekawo katandikira waffe nakaseke baitawo balatira era mu byafaayo jeno kaihula najja nasanga enyumba y'omusajja gye yasulangamu mu lutalo bamuyitanga mu birwemwe yasulanga mu biseera by'olutalo nga bayeekera obote eh. mbu obote yali afuga bubi <laughs> naye bwe yatuuka wali sebo mbadde nkwa musekeni ntonoyo eh, eh. bwe yatuuka wali kayula n'agamba nti nebaza nnyo olutamaguzi fenna tujje nabaana abalamuzi baze nga baze no justice gundi yali akuly akakiika bamugemeire nti tutandikidde wano naye neeyama nasulanga wano ebbanga lyonna ne bannange naye nga nsulamu eno enyumba yamusajja bamuyitanga mubiru ebalatiyalinga waali eh. naga bwenvaano ngenda wasali musale omusajja ono tulina omuzimbira enyumba makunale nawandiika naye kyebe omukulu kayula omusajja nakuba mu ngalo gwe bayita mubiru eh. ne mugasebo bintu byabasajja bano okuba mu ngalo nga wegendereza nga bakuwadde <laughs> naye sebo nkikubulya eh, kino amazima ga katonda mugulu ndi musajja mukatuliki nenankangeno ah, ah. omusajja enyumba gye bamuwa tebamutekerangawo buloka neegi neegi <laughs> era wenateera nenaabasajjaera namugamba mukulu mubiru nti abasajja bano obalaba mulina okuomusajja yali igp nga yakulira polisi nagenda newa sali musalenagamba twasulanga mu nyumba eno wanonze jeno kalekyezi kaigula mu nyumba eno ewamubiri webalatira tugikuwadde bakikuzimbira emisinde nesawa yaleero okumanya abasajja bo banane tebategeeraonolukyamus tugendeko tuli wane mu ggwanga tulimu emirongooti eh, flaga zewubira mu makati olwokuba nti ah, omugenzi queen kati Ah, ebigambo tubeere na bitono ku queen ntulabe eh, bijja kuba bitono eh. naye nga bizito yes webale nnyo okumpa omukisa nemukutabaguza okukkiriza mbeere pioneer speaker ku mutwe omukulu bweguti ah, majesty mere alexander elizabeth owokubiri yakisa omukono mu bbanga wiiki ewedde nga wa myaka kyenda mu mukaaga alabika ava mumusaayi omuwangaazi kubanga maama we elizabeth naye yafa alina kikumi mugumu hmm. twagala opeinga tribute eri omukyalo oyo muwala wa king george womukaaga olw'emirimu emirungi gyeyakola ate nga yajja mu nsiike nga second wadwo yakaggwa nasanga obusambatuko obuyitirivu naye nakomaninga ejje lya bungereza n'obwegendereza siina we nali mpulidde kasoka nsoma bitabo ebikwata ku ntalo ez'ensi yonna nti yali akomanizeeko ejye lya bungereza likozesa enukiriya energy okusambulira abantu yalinga yegendereza nnyo okulaba nti akuuma ekitiibwa ekyeggwanga lye ekyo nga nkitadde wa bbali owekitibwa president wa uganda his excellency yoweri kaguta museveni namulabyeko ku screen e, eh, ngaawa obubaka eh, naye obubaka obwo bwabadde tibujjudde mr president tiwajjudde era bujjula butya a majesty elizabeth owokubiri yali head of state wa uganda nga tumaze okufuna obwetwaze wakati wa 1962 ne63 sa edward muteesa kabaka wa buganda afuuka purezidenti palamenti ngaemulonze mu 1963 naye ekiseera ekyasooka nga twefuze e, head of state yali her majesty kibaddekitukakatako mr president sa okulaba nti wabawo ekikolebwa ekyomwatuuka uh, lancaster house constitutional conferenceindakosemuconsensus yaliwo kubanga ebitundu byonna bya uganda byakikirirwa mu lukiiko olwo ekyo tokiddamu nga debate hey. isw eri nti hey. head of state between 1962 nga tumaze okwefuga eh, ne 1963 yali her majesty the queen mbadde ndowoozaebyobyo ebyo debate yo <laughs> mbadde ndowooza nti kyandibadde kituka katako okulondayo olunaku okuvaabo ezikyaliyo ennaku ezokkbendera za uganda nezewubira wansi zalibadde munaku nga meka head of state yasalawo alimu kakati naye kimukakatako obanga india india yasazeewo ate ffe mu uganda yali head of state yes. for one year ensonga eyo ndowooza nkulu nnyo yes. twagala okutendereza her majesty the queen yali mwegendereza ate ng'afuga ayita mu baprime ministers be ekisookera ddala kyenneewunyisa yasobola okwagazisa baprime ministers be bawe speeches ez'enjawulo ezigoberera ebyali bifa mu africa for example mu 1906 eh, prime minister alan macmillan yakyalira south africa yaberu aberu pe kyeru pe nga balina apathide yes mukaseera naye olwokuba yali amaze okulaba ebyali bigudde mu uganda kenya ne tanzania ngamba nabakyala ateeka okuba nga yawa obubaka eri macmillan abeeko kyagamba ku busosoze bwa south africa era ebigambo bino byengenda okusoma mu dakika emu tejjanakuwera mm. prime minister alan macmillan nga addressinga south african parliament yagamba the wind of change is blowing through this continent whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact. yaggulawo oluggi lw'okutandika okubeera konsandi ku bufuzi bw'abamatwale engeri gye bayisaamu abantu mu south africa era hamajesty oyo tiyakoma ku ekyo we twogerera kakati hmm. mu bungereza waliwo statute ya mandera mu london wakati okumutendereza ngaomulwanizi w'eddembe yes. mu lukumi mu lwenda mu kyenda mu etaano amagest elizabeth yakyala mu south africa nakyalira ne mandera hmm. nga agumya abalwanirizi beddembe nti bannange kyemuliko kituufu ddala era mwebale kusabira mandera ave mu buwaŋanguse ekyo nga nkitadde wa bbali hmm. yalwanako olutalo olwa fokoland kwe kulaba nti batayetinga ownership yeswiz canal eyo kubanga entambula eh, y'ensi yonna eh, eh, era obubaka bwe yawa prime minister we eden bwali bugumya abantu ab'omu egypt nti bungereza eze etaase entambula y'ensi yonna kubanga singa amawanga gali gakirimaanyi ate gawambawo you are all collectively in danger naye njagala essira nditeeka ennyo ku kiki ekyaliwo nga uganda yeefuga kubanga n'abakyala wa bungereza yapulayinga lwolwo nene nnyo abantu gye balina okumanya first of all tumutendereza okugaziya commonwealth yes. kubanga amawanga ago agatambulira awamu gali kati ataano mu mukaaga amawanga bwe gajja ng'ekitole nga galina common element zegalwanirira ze, ze, gongera ku bulabufu n'obutebenkevu bw'ensi yonna era commonwealth ekoze omulimu munene nnyo okulaba nti erwanirira elements nga eza human rights n'ezokutredingira okutredi eyawamu n'okutegeeragana mu kino nakiri twagala okutendereza her majesty the queen mu kitabo kyange kye bayise oba kye bayita uganda a creature of the federal doctrine hmm. abanatera abakisomyeko oba banakisoma nga mukisanze mukono bookshop oba aristoko ndagira ddala nti singa tyali queen elizabeth abangereza baali baze n'obusungu bungi ku bwakabaka bwa buganda eh, lord layterton eyali colonial secretary hmm. mumyaka gyatayawa eh, speech ngaalaba olwokuba nti mu buganda waliwo organization politically yes yatya ya nnyo nti buganda ayinza okumulemesa mu kufuga kwe kwa east africa mm. n'agamba nti aa kyendabye mu nyasalandi kikola njagala kulangirira mwanga ga east africa gakole ga federation mm. sa edward muteesa yatya nnyo ekirango ekyo n'agamba olukiiko lwe nti neeraliikiridde nnyo kubanga ffe tupushinga okulaba nti tufuna obwetwaza amangu naye ate oyo omusajja bwatutwala mu kwegata kwa east africa e, fenna ebizibu ebyamawanga mala byonna bisabalire ku ffe tujja kukereya n'obwetwaze bwaffe kale no gavana wa uganda mu biseera ebyo cowen sa andrew cowen ekigambo ekyo nekimunyinyitirako nnyo kagamba nti aa muteesa tasaanye okuwakanya east african federation ezimu ku nsonga ezawaliriza bungereza okuwaayo muteesa bamuwaangusa zali zakuwakanya east african federation nezokulaba nti yali apushinga nti uh, uganda efuna obwetwaze yes. Eh, twagala okutendereza uh, uh, queen elizabeth kubanga mukitabo kyange ndaga okusinzira ku risaaki gyenakola nti sa edward olumu katono yekyawe asabeka pisto no gavana mumalewo kubanga yamutosinga raundi nadda mu lubiri emirundi nga mukaaga nga tanaba kutwalibwa mu buwaŋanguse era kigambibwa nti bamubikka kibulangiti ne bamusitula ne bamutwala mu nyonyi amawulire ago bwe gatuuka eri n'abakyala wa bungereza n'abeera konsandi era nakyusa ne bagavana bonna abaddako basa andrewbonna bali bakisa okusinziira ku bukyafu bwa gavana kuene yali omukambwe ennyo era ekyo tekyakomaawo nalagira n'okulagira nti sa edward mutesa ngaali mu bungereza abeere musibe mu bigambo naye practicaly wadde mbe n'okukyalako e, mu bufalansa oba mu greece era yaliwo addembe eddembe eryo eryamuweebwa lyali lya queen okuintervininga ngaalaba gavana wecoen ne colonial secretary baagala okuyisa saedwali mutesa mu ngeri etali nungi kiki kyetuyigira ku nabakyalaowumbawumba nabakyala hmm. yali muntu wabantu era bwe yakyalako mu bufalansa myaka nga oba mukaaga egiise byewuunya nnyo nga olulimi lwakozeseza yali lwali lufalansa yayogera mu lufalansa eh, yali alufa bulungi kitegeeza yaluyiga eh. bwe yakyalako mu ireland yayogera irish irish is not englishokitegedde uh, eh. <laughs> nolwekyo twagala omutendereza ennyo olw'obwagazi bwe yalaga eri amawanga aga east africa naddala uganda mu biseera we yagira mu buyinza kino kyekigenda okusembayo mm. yasanga nga second word wo yakaggwa yes nasanga nga mubuyinza prime minister yali winston chachiri mm. winston chachiri mm. yamusanga nga azze gwakubiri kubanga oluvanyuma lwa second word wo abangereza bagamba we don't want another war chachiri go away naye bwe balabanga lord atl tabafuze bulungi kumuza naye ekimu kwebyo byetumutenderezaako yategeera ya nnyo olutalo olunyogovu kolwo olwaliwo mubiseera ebyomusovetunion eh, waliwo joseph stalin omukambwe muchina maosetung neziyeziyanga n'akwata ensonga za kodiwo n'obwegendereza era mu abo abamusiima ennyo lwe lukiiko lwa general assembly mu new york kuba yatebenkeza nnyo enteeseganya eyali egezaako okuteekawo un gyeyasanga nga etandika hmm. yasanga ekirowoozo kinyegenya tekinneterera nation hmm. gyeyasangawo naye nageza nnyo amawanga ogogeraganya nago ag'enjawulo nagaba communisiti okulaba nti united nations etebenkera tumutendeza nnyo olw'okwagala emirembe egyensi yonna n'ekisemberayo ddala kyetugamba kiki kyetuyigira ku bangereza bonna wamu bonna abamu balina mistakes zaabwe hey. naye ebigendererwa byabwe ebimu byatuyamba nnyo okututimula oku, oku ebyenjigiriza n'ebyobulamu wakati wa 1960 ne 62 mm. medical school eyali mikono gyabwe eh? mm. yasobola okuvumbula cua eya trakoma by profesa baker hey. mu biseera byebimu at the medical school of makere run by the british pro predominantly yes. professor baker uh, no uh, dr karim mupakistan um, um, yep. yali student wa phd nazula chua eyoku eziyiza okuwemogola oku, amaiso omukyala ali pregnant yes. eh? yep. ebisa nga babijja biva ku speculation ya injections yeah. naleta eddagala erina immediate cua omwa ngaenaku ziweddeyo na olinga bwalinywa olubuto lusumulukuka nga talongosedwaekisemberayo ah, ah, eh. eh. ddala ye challenge president yoeri kakuta museven abadde mubuyinza emyaka 37 yateekawo constitution yaffe ya 1995 yamala emyaka nga musanvu nga tugiteekateeka netugisaamu ebiziyiza towards transition oba kibirango mulungi nnyo bwaweza emyaka 1 hi steps aside hey. Eh. oba dokita ono semaico eh, eh, mulungi nnyo bwaweza nsanvu muetaano aside eh, ekiziiza ekirala kyekyali general elections biri yabijjawo okweremeza mu buyinza kaakati omuntu yenna nga naawe profesa mwoli oyinza okumatira nti osobola okujja obuyinza ku president museveni ngaoyita mu kulonda uganda eri munagalaalaolwokuba nti elements zetwandibadde tuyigira ku muzungu yamala wano emyaka nkaaga faza abandoningaantiobulafaza abandoninga kakati eh, eh. tuli munagalaala ekyokukola kikibirangu ekyokukola kiri nti eh. bannauganda wakeup determine your destiny the time is now kibirango eh oh, ndamutama kuti ajo simba ndinga ze nkubiriza ati kati okubiriza ndo abakulu bano history bayinda munji eh ono chibira ya so so na chama ni last chibira be eh, basemo ne banyabo bana Uganda na injagala kugenda maso nga nebaza obakatolo obulamu bwa queen nga ona lebo lukyamuzi bwalese atuwadde history munji nze gwe sijja genda nenjagala kugamba bugayi bana Uganda na dalaba agazi bobwa kabaka kubanga mu bitundu mu uganda mulimu eh, amawanga mangi agalina eh, obufuzi obwensikirano tulina ki kyetuyigira ku kwini waffe naddala ffe ngaabaganda benjogera abali manyi bangi abalina obufuzi obwensikirano naye ffe abaganda abawano ki kyetuyigidde ku queen twagala okwebaza nti alina ekitu kyatuwadde bulungi banayo ataze traditions bezitambu thank you